Ávila. Moltes gràcies, president. D'entrada, dir que, que sí, que podem assumir aquesta moció que ens presenta el grup del, del PSC i l'assumim perquè és cert que hi ha una crisi a les institucions catalanes, una crisi que òbviament ve eh, d'aquestes aquest, retallades dels pressupostos generals de l'Estat, però eh, nosaltres, a nosaltres ens sembla que aquesta moció és del tot insuficient. És a dir, la crisi que tenen les institucions catalanes en aquests moments no només es deu als pressupostos generals de l'Estat, es deu a una política que, cultural que sí que té ideologia, sí que té ideologia, cinc anys i més, més un, altre, un altre any eh, d'impàs que ha viscut la política cultural a nivell estatal que han estat nefastos. Cinc anys de retallades, cinc anys que han suposat els cinc anys o sis anys més foscos de la política cultural a tot l'Estat. Certament, eh, en aquests cinc anys s'ha retallat molt en equipaments culturals, a Catalunya, però també a València. I sembla mentida que haguem de recordar també des d'aquest grup plurinacional que hem de tenir en compte la plurinacionalitat de l'Estat i que no només són les institucions catalanes les que estan eh, sent eh, les víctimes d'aquestes retallades. Eh, són cinc anys en els quals ha pujat l'IVA, em sembla que això no se li escapa a ningú, un 21% que ara sí, després de l'ofec al sector sense precedents, el govern obsequia amb una rebaixa limitada al 10%, de la qual, a més, en queda exclosa, totalment exclosa o exclòs el sector del, del cinema. Aquesta rebaixa de l'IVA, però, no tindrà cap conseqüència efectiva per als consumidors de la cultura i per, això, si, per si això fos poc, es continua, a més, limitant les subvencions. I nosaltres pensem que aquesta situació s'ha de revertir. És obvi que s'ha de retornar als nivells de finançament del 2010 de les institucions catalanes, però s'ha de fer molt més. Necessitem una política cultural, un nou marc econòmic, laboral i jurídic. I per això cal, primer de tot, reconèixer la plurinacionalitat i tractar d'igual a igual les diferents llengües en les que la cultura de l'Estat s'expressa, tot promocionant, a més, l'existència de diferents tradicions i realitats culturals. I en aquest sentit, cal clarificar les competències en cultura per a les diferents nacions i territoris de l'Estat. Nosaltres fèiem una sèrie d'esmenes per complementar aquesta moció. Eh, em sembla que aquestes esmenes, malauradament, no seran acceptades. Nosaltres sí pensem que la moció del PSC és correcta en aquest sentit i li donarem suport, però lamentem que no hagin eh, tingut en compte les nostres esmenes perquè la nostra manera de veure i viure la cultura va molt més enllà de les fronteres catalanes. El nostre grup eh, ha fet esmenes que volien crear un nou marc de fiscalitat al voltant de la cultura, des del tipus eh, des del tipus superreduït d'IVA a espectacles i productes culturals, impulsant també al seu torn una reforma de l'IRPF dels creadors i artistes. Nosaltres creiem que també és absolutament necessari reiniciar els treballs per una nova llei de mecenatge totalment oblidada per part del govern de l'Estat, Cal reconèixer l'estatut de l'artista creador dins del marc de les relacions laborals del sector cultural. Cal incloure en els pressupostos generals de l'Estat també noves mesures de promoció, de beques i ajudes als nous talents creatius amb possibilitat d'utilitzar sempre els equipaments Eh, eh, d'índole estatal. Han d'estar aquests equipaments, òbviament, al servei sempre dels nous talents. Cal crear un pla de tarificació social i cultural perquè per nosaltres és del tot imprescindible que la cultura sigui accessible per a tothom, independentment de la butxaca que tingui. I això és exactament el que no ha fet mai el Partit Popular. El Partit Popular s'ha dedicat en els darrers sis anys a crear una cultura absolutament elitista que només és possible i només és assumible per a les butxaques d'uns pocs. Des del nostre punt de vista, el govern del Partit Popular ha estat el pitjor govern d'Europa pel que fa a la gestió cultural, segurament castigant aquells que públicament han gosat criticar-los, sense tenir en compte, o potser sí, que castiganlos a ellos empobrían el espíritu de toda la ciudadanía. Muchas gracias, senadora